makeup kita sudah siap minyak Welcome to my channel. Oke, <laughs> okay, pertama-pertama kita pakai foundation from Fenty Beauty and apa nih? Maybelline kita campur ya guys supaya jadi warna kulit kita gitu loh Oke, okay. mix, mix, mix. Took a brush. makeup kita sudah siap. Um, so sekarang kita akan memasak ya guys. So, let's go. Let's go. This is our house. So pretty, so pretty. Oke, okay, hari ini saya nak masak mie mie goreng yes oke okay, kita cuci kita punya ini apa nama dia? sauce, cili, minyak bijan, kicap Sabah. What is this? Okay, um, ada tomato, um, bawang, lada, cili, telur, sausage, apa ni, aji dan sebagainya. So you wanna play with magic? Sino ini sih Potong ini. Itu tuh? Dia menolong memotong sayur eh memotong-motong ya guys. Kalau memasak um, mie itu kan ada sayur betul tidak betul so kita ambil sayur iya nah, kita bagi tukang potong kita lah ini kita cuci bersih ya guys oke okay. ke sana tuh minyak masuk minyak bawang putih ya eh bawang merah bawang merah sorry guys sebelum kita masuk kita punya ini minyak bijan dulu gue sentuh aja lagi dia wangi kita nggak boleh sabar ya guys nggak perlu sabar iya. Iya. Iya, kita punya lalu dia kan? begitu juga Hmm. Gila. Cantik kan? Bukan, ah, aku pikir aku punya kamera rusak, hijau banget Lighting enggak? Lighting tuh, atas taruh hijau Oke lah Oh Kan rumah kita kan orang kaya Wow, it look delicious Delicious sedap macam saya eh baik eh, dia boti dia kasih masak dia pundan hmm, smell good smell good macam mie goreng mama gitu is this mie goreng mama sebelum kita menghina kita ada juga rasa nggak boleh ini kau nggak boleh rasa sebab surprise rasanya Yeah, sekali masih it's good. Mm. Period. Yes, Queen. Masak sudah? Kau rasa lumija, nanti Sudah. Finish. Kenapa aku cantik di situ? Love the lighting. Ah! tiga. <laughs> ya Allah. Ini kesenian lah tuh. Dia dia kesian. Kesen betul. Oke. Okay. Mari kita lap guys. Mana kain lap nih bunda? Kenapa nggak pakai sendok? Ini apa apa nih? Sampai malam ini udah habis ya gila banyak nanti kalau ada kita bagi tetangga lah tetangga assalamualaikum ah kenapa apa gini it's quite delicious ya Allah belum lagi rasa ada kansernya sudah orang rasa dulu kalau tidak cukup rasa aku tidak ada rasa terus buat masya Allah anak anjing hmm. So menjadi ya guys, sedap. Subscribe, subscribe.